走れそリよ星のように月に払おうバトルバトル走れそリよ星のように月に払おうバトルバトルえいパドルパドルパドルパドルパドルパドルパドルパドル パドルパドルパドルパドルパドルパドル走れそれよ風のように月見原をラドルラドル走れそれよ風のように月見原をパドルラドル Hey, Badaroo, Radaroo, Badu Radaroo, Badaroo, Radaroo, Badaroo, Badaroo, Badaroo, Badaroo, Badaroo, Badaroo, Badaroo, Badaroo. Ashira Saria. かせのように次に腹をパトルパドル走りそれよ風のように次に腹をパトルパドルえいパドルパドルパドルパドパパドルパドルパドルパドル Padaru, Padaru, Padu, Pa, Padaru, Padaru.